покину навсегда я Станцию разлука И прыгну на подножку Вагон последний на ходу Прости, прощай Жизнь развела нас Ну вот и все Я бросил окурок в темноту С моим лучшим другом ты ушла, подруга, И улыбнулась хитро на прощание мне, А за окном вагонным Бушует злая вьюга И застывает сердце льдом в моей душе. Сердце бьется сильнее Прости, прощай Навсегда, навсегда Прости, прощай Пусть судьба к нам станет добрее Прости, прощай Навсегда, навсегда Прости, прощай Вспоминай иногда Не хочу расставаться, не могу согласиться. В перестуке колес слышу голос родной. Не хочу расставаться, не могу согласиться. Я же знаю, упрямая, ты станешь другой. Прости, прощай. Сердце бьется сильнее Прости, прощай навсегда, навсегда Прости, прощай Пусть судьба к нам станет добрее Прости, прощай Вспоминай иногда Прости, прощай навсегда.